kalau sistem urin nah ini pertanyaan ini ada yang salah nih maksudnya pelvis renalis ada yang jawab pelvis itu artinya mangkok eh. nah mangkok renal ginjal mangkok ginjal jadi penghubung ren dan vesika urina hafal kalian gambar ini latihan biar ingat nah jadi lokasi si ureter di sini ya. vesika urinari inferior inferior yang superior itu si ginjal ya. nah kenapa ureter harus beda nama dengan uretra ya? nah nanti ada soal selanjutnya di uretra yang berhubungan dengan dunia luar ya. nah ureter ini kalau klinis yang penting kalian harus hafal ini uh, kenapa harus pelajarin sekarang anatomi karena nanti kalau pas misalnya SC, seksi sesar ya, objen itu kalau terjadi yang musibah lah misalnya kepotong oleh operatornya SPOG-nya itu dikira pembuluh darah nah itulah guna belajar di kadaver itu kalau ini kan mirip ya antara ureter sama vaskular itu nah, ini kan karena kartun bisa diwarnai henna merah biru arteri nah nah kalau ini kan uh, intraoperatif misal terpotong dia harus langsung konsul ke bedah urologi ya jadi langsung ureternya mau dikasih tindakan ya, langsung repair intraoperatif itu biasanya info konsul ulang pasiennya nah itu contoh gambaran klinisnya ya aplikasi anatomi itu yaitu ureter ya. nah jadi jangan lupa lagi nah ini kan yang si uretra tadi ya luar tubuh dunia luar ya uretra ini nah nanti kalau kasus-kasus trauma sering ini, misalnya naik sepeda wes tiba-tiba kepleset hmm. biasanya yang cowok nah pasien laki-laki tuh kebentur dari penis nah ini bisa trauma uretra ruptur uretra ada lagi yang uretra ini yang jadi penyakit sebenarnya struktur uretra ya. biasanya pada pasien-pasien infeksi menular seksual ya. dari wet kencing nana berulang jadi dia uretra ini bengkak sekar jadi sumbat tidak bisa kencing nah itu jadi itu aplikasi itu belajar